अखियों से दरिया बह गया है कब वो अधूरा रह गया बारिशों के मौसम में ही है अलविदा मुझे वो कह गया 似乎。 तुम्हारा करता नहीं हूँ चाहे अब महफिल में फिक्र करे ना तो अजबी जिंदा टूटे हुए इस दिल में इस दुनिया की इस में कहीं खो ना जा लगता है किसी और का कहीं हो ना जाऊं मैं तो खुश है चाहे में तू ना था मेरे सितारों में उसे देखी